时候自己在家里有可能很无聊，每天都关在家里，所以我们决定，所以我们我们决定要帮助老人。我们会做一个记录表，让大家定时的做这些记录表，看自己有做什么给老人变得更快乐的事。